观众欢迎回到频道，我是冰冰，今天是大年初四迎财神的日子，我们来看这边的人潮吧。

超超多的。 这边是七星平安经，嗯，七星平安经，过年可以来，这边时候会有道士来帮你祈求，把厄运弄掉。 我们第五处来到月老殿，这边祈求月老招贵人跟祈求对象的地方。 第六柱来到元帅府，这边都是武林将军帮我们把守的哦。底下帮我留言，冰冰异常世界。 迎财神这九个字，前面要加一个井字号哦。然后他参加的办法要有影片，本影片要按赞和订阅分享出去，才有资格参加哦。我会在底下留言，抽出两位幸运的观众。 抽到的话，我会底下留言告诉你，恭喜你们中奖了。然后到时候我会私讯，请留下资料再寄给你们。请各位观众在二月九号的十八点之前留言、按赞、订阅、分享出去，就有资格参加喽。 感谢你们收看到这里，喜欢我的影片请按赞，还没订阅本频道的朋友，帮我订阅哦，下次见，拜拜。